Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a minți. Um, mulțumesc, Adrian, pentru verb. La început m-am gândit să nu vorbesc despre el pentru că e prea negativ, dar apoi mi-am dat seama că pe harta mea nu e negativ. Verbul a minți pentru mine, acum după toate workshop-urile și autovindecările cu Crina Vereș, înseamnă spune două adevăruri. Unul pe care ți-l dorești, cel de suprafață, și unul care există deja, dar pe care vrei să-l ascunzi. Eu cred că trebuie să privim altfel verbul ăsta. Dar pentru tine ce înseamnă? Aminti. Pa!